Shunday holatlar ham bo'lib turadi. Qadrdonlaringdan kechish osondek tuyuladi, ammo uch kun o'tuvlarsiz ildiz chopilgan daraxtdek bo'lib qolasan. Barchaga assalomu alaykum. Maftus kanali o'z ishini boshlash uchun qaytdi. Qaytganimizda xursand bo'lsangiz, videoga like tugmasini bosh orqali xursand ekanligingizni bildiring. Kanalimizning boshqa yo'nalishga o'zgartirganimizdan xabaringiz bor. Bundan esa afsusda emasman. Chunki obunachilarim men uchun oddiy obunachilar emas, yelkadosh do'st ekanini yoki qadrdonlarim ekanligini bilib oldim. telegram orqali meni qaytishimni so'rab murojaat qilgan qadrdonlarim sizlardan minnatdorman sizlar uchun avtobus kanali qaytdi Dasturimizning boshida esa ushbu prinsiplarning e'lon qilib bolsak bo'lsak-da, undan so'ng traktorlarning e'lon qilishga o'tamiz. Xo'sh, siz nima deysiz, rozimisiz? Rozi bo'lsangiz videoga like tugmasini bosing. mayli uzoq cho'zmay boshladik demak ushbu teleshkamiz toshkent viloyatidan bo'lib narxini 16 million so'm deb aytishmoqda albatta kamaytirib beriladi teleshkaning holatini esa juda ham zo'r holati deb aytishmoqda o'zingiz ham ushbu teleshkaning holatini ushbu rasmlarda oz bo'lsa-da guvohi bo'lib turibsiz ushbu raqamlarga murojaat qilib albatta batafsil ma'lumotlarni ham olish imkoniyatiga egasiz Navbatiy teleshkamiz esa Buxoro viloyatidan bo'lib ushbu teleshkamizning narxini 9 million so'm deb aytishmoqda. Albatta kamaytirib beriladi. Demak, ushbu raqamlarga murojaat qiling va to'liq ma'lumotlarni oling. Avtobus kanalimiz desangiz, albatta sizlarga albatta arzonroq qilib berishadi. Agar sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, bizga Telegram sahifamiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. Texnikalar reklamasi bizning kanalda 100% bepul. demak toshkent viloyatidan yana bir persibimiz sotiladi ushbu persibning narxini esa 14 million so'm deb aytishmoqda persibning holati yaxshi holatda balonlar ham o'rta holatda albatta kamaytirib beriladi ushbu raqamlarga murojaat qilishlari mumkin deb ma'lumot qoldirishgan albatta ushbu raqamlarga ham murojaat qilib Avtos kanaldamizdek sizlarga shunday arzonroq qilib berishadi Navbatdagi e'lonimiz ham Toshkent viloyatidan, ya'ni ushbu vagon sotiladi. Ushbu vagonning narxini ham 14 million so'm kami bor deb aytmoqda. Vagonning dastavka ham qilib beriladi, aytgan joyingizga deb ma'lumot qoldirishgan. Ichida odam yashasa ham bo'ladi, ichlari juda ham zo'r holati deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, ushbu raqamlarga ham murojaat qiling va to'liq ma'lumotlarni olish imkoniyatiga faqatgina siz egasiz. Teleshkalarning e'lon qilib tugatdik. Endi navbat esa traktorlarga. Demak, ushbu MT82.1 rusumli texnikamiz sotiladi. Traktor soz holatda, motor moy yemaydi, qizimaydi. Korobka va mosta shum yo'q deb aytishmoqda. Balonlar esa belshina. Bidushi peredog ishlaydi. Texnikaga 100% kafolat bor deb aytishmoqda. manzil aytib o'tgandek toshkent viloyati narxni esa 8500 dollar kamaytirib beriladi deb aytishmoqda albatta ushbu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin Navbatdagi texnikamiz esa MT80 rusumli texnikamiz bo'lib Navoiy viloyati Zarafshon tumanidan. Ushbu texnikamizning ham hech qanday xarajat yo'q, ishga tayyor texnika. Barcha joy soz holatida deb ma'lumot qoldirishgan. To'liq ma'lumotlar esa ushbu raqamlar orqali amalga oshiriladi. MT80X rusumli texnikamiz ham sotiladi. Ushbu texnikamiz esa Samarqand viloyatidan. Traktor juda ham zo'r holatda, hamma joyi o'ziniki. Korobka zadnimos idealni holatda, traktor nahadu. Narxi esa 80 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil aytib o'tgandek Samarqand viloyatida. Ushbu raqamlarga ham murojaat qiling, Avtos kanalidan esa salom aytishni unutmang. Xorazm viloyatidan esa 2010-yilda ishlab chiqarilgan hali ochilmagan Shpemtis 82.1 rusumli texnikamiz ham sotiladi. Belarusiyadan keltirilgan deb aytishmoqda. Balonlari hammasi yangi, traktor soz holatda. Traktorga kafolat bor deb aytishmoqda. Narxi esa 145 million so'm kamaytirib beriladi. Demak, yana bir MT-80 texnikamizning 3 balonligi sotiladi. Ushbu texnikamiz ham Xorazm viloyatidan. Hamma joyi soz holatda, hujjatlari joyida. Hamma joyi ishlaydi, radiator antivirusda turibdi. Karobka esa bitta deb aytishmoqda. Narxi esa 115 million so'm kami bor deb ma'lumot qoldirishgan. Aytib o'tgandek, manzil Xorazm viloyati. Ushbu raqamlarga murojaat qiling, to'liq ma'lumotdan olish imkoniyati albatta egasiz. Navbatdagi MT-80X rusumli texnikamiz ham Xorazm viloyatidan deyarli yangi texnika ishga tayyor holatda karobka zadni mo'stari ochilmagan narxi esa 13 ming dollar kami bor deb aytishmoqda texnikaga kafolat bor deb ma'lumot qoldirishgan albatta ushbu raqamlarga murojaat qilib to'liq ma'lumotlarni olish imkoniyatiga egasiz Demak, Namangan viloyatida navbatdagi MT82 rusumli texnikamiz sotiladi. Motorda rasxod yo'q, vidushi zo'r ishlaydi, vom ham ishlaydi. Ishga tayyor texnika Namangan viloyatidan narxi esa 90 million so'm kami bor deb aytishmoqda. Texnikaning holati esa juda ham zo'r holati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga ham murojaat qiling va to'liq ma'lumotdan albatta olish imkoniyatiga egasiz. T28 rusumli texnikasiga ishqibozlar uchun esa Andijon viloyatidan ushbu T28 rusumli texnikamiz sotildi. Narxini esa 2000 dollar kamaytirib beriladi deb aytishmoqda. Texnika soz holatda hech qanday xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Batafsil ma'lumotlar esa ushbu raqamlar orqali amalga oshiriladi. navbatdagi trek yigirma sakkiz rusumli texnikamiz esa buxoro viloyatidan bo'lib ushbu texnikamizning ham ishga tayyor barcha joy soz holati deb aytishmoqda ushbu raqamlarga albatta murojaat qilsangiz texnikaning to'liq ma'lumotlarini sizlarga tanishtirib o'tishadi narxini esa yigirma million so'm kamaytirib beramiz deb aytishmoqda Navbatini kutib turgan texnikamiz esa TTZU62 rusumli texnikamiz bo'lib 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Motachasi esa 2500 deb aytishmoqda. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi. Narxini esa 150 million so'm albatta kelishtirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Batafsil ma'lumotlar esa ushbu raqamlar orqali Navbatdagi texnikamiz esa TTZ 8011 rusumli texnikamiz bo'lib ushbu texnikamizning ham ishga tayyor deb aytishmoqda. Motor korobkalari yaxshi holatda 2016-yilda Belarusiyada ishlab chiqarilgan. Balonlari ham yangi holatda, qo'shimcha esa kultuatsiz qo'shib beriladi. manzil esa Farg'ona viloyatida. Demak, pul tuvassisi bilan birgalikda narxini 11 dollar kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Ushbu raqamlarga murojaat qilish orqali batafsil ma'lumotlarni olish imkoniyatiga egasiz. Demak, qadrdonlarim dasturimizni yakunlab beradi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan TTS 8011 sonli texnikamiz. Ushbu texnikamizning uchchala balonini ham yangi deb aytishmoqda. Qo'shimcha selkasini qo'shib beriladi. Traktor soz holatda, holat esa a'lo darajada. Hech qanday xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxini esa 50 million so'm kamaytirib beramiz deb aytishmoqda. Ushbu raqamlarga murojaat qiling va to'liq ma'lumotlarni oling. Bizning esa dasturimiz yakunlandi do'stlar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling.